Всім привіт! З вами знову Артур, автор блогу UA Insight або Життя очима українця. І сьогодні я звертаюсь до всіх патріотів. Я, як адекватник, до всіх патріотів. Поняли, що означає адекватник? Адекватна людина. От. Всім тим, хто залишає гнівні коменти під моїми відео, називається патріотом, а мене називає ватніком або за продажним сучим сином, або агентом Путіна і так далі. і так далі. До вас звертаюсь, шановні. Якщо вам не подобаються мої відео, просто обходьте їх стороною. А якщо ви будете дивитись їх, то ви ж заразитесь оцим ватнічизмом, оцим путінізмом заразитесь. То Боже, упаси вас дивитись мої відео більше. Просто обходьте їх стороною. А всіх, хто буде обходити точніше, не буде обходити, а буде спокушатися на мої відео, і буде їх дивитися і залишати гнівні коменти, і поводитися як бидло, я буду банити без розбору. Отак. Ну, а якщо ви хочете вступити зі мною в високу інтелектуальну розмову, тоді, будь ласка, друзі, я вам вже говорив. Щоб довести, що ви справжні, справжні патріоти українці, прийдіть додому Відключіть газ і не фінансуйте більше російську агресію. Прийдіть додому, відключіть електроенергію і не фінансуйте тероризм, адже вугілля для теплоелектростанцій закупляється в ДНР та ЛНР. От тоді, коли ви почнете палити дровами і користуватись свічками, коли у вас не буде змоги дивитись мої відео, от тоді ви будете справжніми патріотами. От тоді я вступлю з вами в високоінтелектуальну розмову. Бо поки ви ходите кожного місяця і сотні, а може й тисячі гривень, якщо у вас велика хата, платите прямо в російську казну, то друзі не такі ви патріоти, як ви себе називаєте. Тому, друзі, я жду. Жду від вас справжнього патріотизму, дров і свічок. Будьте здорові, не матюкайтеся і обходьте мої відео стороною. Па-па!